السلام عليكم هاد الفيديو هو على هاد البغرير كيجي زوين بزاف وما فيهش ال force وبالاخص انه ما محتاجش يخمر donc خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير ديال هاد البغرير هنا غادي نعطيكم المقادير بالغرام وغنخلي لكم مقادير بالعبار الكاس تحت من الفيديو في صندوق الوصف donc غادي نحتاجو 270 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنديرو بها البغرير ومية وربعين غرام ديال الفينو غنحتاجو ستمية وسبعين غرام ديال الماء يكون دافي معلقة صغيرة د الملح معلقة صغيرة د السكر هنا بالنسبة للناس اللي فيهم آه، ال diabète يقدروا يستغناو على السكر ميديروش هنا معلقة صغيرة ديال خميرة د الخبز وسبعة غرام ديال خميرة الحلوى اولا sachet واحد ديال خميرة الحلوى انا كيف ما تشوفو معايا فطريقة التحضير ديال البغرير فهي سهلة بزاف وبالاخص انه هاد البغرير ميحتاجش يخمر فهنا غادي ناخذ بول غادي ندير فيه السميدة الرقيقة غندير فيه الفينو معلقة صغيرة السكر ومعلقة صغيرة ديال الملح وغنخلط هاد العناصر قبل ما نزيد خميرة الخبز والماء غادي تبقى لي حاجة وحدة هنا ما نزدتهاش هي خميرة الحلوى انا غادي نخليو حتى من بعد غادي نزيد خميرة الحلوى فهنا زدت الخميرة وغادي نزيد الماء فهنا كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو هنا غندير لكم زدت الماء زدت واحد شويه د الماء اخر لان عندي هاد الكاس هذا اللي دايره فيه الماء كيهز ليا غير 600 غرام donc زدت واحد 70 غرام ديال الماء النصيحه اللي نعطيكم هنا بالنسبه لتكونوا تخلطوا البغرير فحاولوا ما تكبوش الماء دقه واحده لان هنا بعض المرات كنلقاو السميده او الفينو على حسب la marque كاين اللي كيشرب بزاف كاين اللي ما كيشربش donc حاولوا ديروا مثلا غير 600 غرام ديال الماء وخليو هذيك 70 غرام حتى الا بانت لكم الخليط ديك اللعيبه باقي ثقيل عاد زيدوا ليه هذيك 70 غرام donc انا كيف ما شفتوا معايا خلط داكشي غير ب la spatule انا باقي ما زدتش خميره الحلوى هنا حتى الاخر هنا غادي نطحنو ونديرو في داك الكاس ديال هذيك الطحانه فالا ما عندكمش الطحانه تقدروا تستعملوا هذاك الباط بلونجون هذاك ديال اليد فكنستعملو انا بعض المرات كيصدق مزيان فانا غادي نطحن الخليط ديالي مزيان عاد من بعد غادي نزيد فيه الخميرات الحلوة ونعاود نطحنو مزيان وصافي هنا تيكون عندنا الخليط ديالنا واجد نقدروا ديك الساعه نيشان نبداو نطيبو فيه هنا راه البغرير ما محتاجش شي خمار فاون فوا طحنوه صافي ديك الساعه نبداو نطيبو فيه فهنا من بعد ما وجدت الخليط هنا غادي ندوز نبدا نطيب البكريو ديالي فهنا كنوريكم العافيه هنا كنطيب العافيه تقريبا متوسطه يعني ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده حاجه اللي مهمه بزاف هو ان المقله خاصها تكون سخونه مزيان فضروري تكون سخونه مزيان فبعض المرات الا ما كانتش سخونه راه تقدر تجيكم من الاولى ماشي تالتما حتى كتسخن المقله عاد البغرير الثانيه والثالثه كتجي مزيانه فدونك حاولوا تسخنوا المقله مزيان عاد تبداو طيبوا فيه فانا كيفما شفتو معايا هذه اللولة البغرير اللولي درت هي جات مطقبة جات زوينة فانا هنايا البغرير كيعجبني نحمرو واحد شويه من التحت كيجي زوين وحاجه اخرى بغيت نقول لكم هو ان ملي تكونوا كطيبوا هذا البغرير فحاولوا تشدوا شي طفسيل اللي غتفرشوا فيه الزيف اولا البلون طرافا يعني فرشوا واحد الزيف اللي غتبقاو تحطوا فيه البغرير ما تحطوش البغرير وحده فوق وحده لان غيتعجل لكم كل مره غطيب لكم شي بغريره حطوه بوحده حتى تبرد عاد جمعوه ديروا وحده فوق وحده فهنا كيف ما شفتوا معايا الطريقه ديال هاد البغرير فهي سهله بزاف و... وما محتاجاش زعما بزاف ديال الوقت puisque انه ما تيخمرش ماشي بحال داك البغرير اللي كي تيكون ضروري خاصو يخمر بعض المرات الا ما خمرش مزيان ما كيصدقش و خمر بزاف كيكون خسر donc آه، الطريقه هادي فهي ناجحه الا تبعتوا نفس المقادير ونفس الطريقه فراه غيعجبكم هاد البغرير ويخرج لكم بالضبط نفس هاد البغرير وعاد حيت ما فيهش آه، الفرص فكيكون زعما صحي حسن وهذا هو البكرير فهذوك المقادير اللي خلطت عطاتني هاد الكميه ديال البكرير فحاولوا تجربوا هاد الوصفه هادي لان vraiment كيجي زوين بزاف وغيعجبكم انا متاكده غيعجبكم فما تنساوش تخليو لي j'aime تبارطاجيو la vidéo تابوناو معايا في la chaîne وهنا بالنسبه للبكرير فهنايا غنكون ذوبت انا شويه ديال الزبده مع العسل ومن هنا غناكلو مع اتاي بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الزبده يديروا زيت الزيتون مع العسل اولا املو فهنا كيبقى يعني اختيار ديال الواحد وبصحة وراحة